अगर आप मुझे लास्ट टू मंथ से फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल रिसेंटली स्टार्ट किया है तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी उसके ऊपर मैं किस तरह का कॉन्टेंट अपलोड करता हूँ ये मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है तो ये जो टू मिनट स्टोरी सेगमेंट है ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं वन डे और विदिन वन डे गैप जो है मैं वीडियोज अपलोड कर सकूँ इसके पीछे मेरे तीन मेन रीजन हैं जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ number one being story telling practice जो कि मेरी वीडियो uh, मेकिंग में प्रैक्टिस है और मेरी स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस नहीं है तो मैं चाह रहा था कि मेरा स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस जो है वो बढ़े और ये चीज़ एक हैबिट बन जाए और एक नॉर्म बन जाए ताकि मेरे लिए जो है एक अपॉर्डनेस जो भी कॉन्टेंट क्रिएटर और ऑडियंस होता है वो ख़त्म हो जाए इसको आप कैमरा शाइनेस भी कहते हैं इन अदर वर्ड तो number two being know my audience आप सब जानते हैं कि जितना मैं कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली वीडियोज अपलोड करूँगा उतना ही मेरा ऑडियंस भी बढ़ेगा और मेरी जो बात है वो वाइडर ऑडियंस तक पहुँचेगी तो नंबर थ्री मेरे रीजन जो नंबर टू से कनेक्टेड है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी में वो बंदा हूँ जो क्वांटिटी और क्वालिटी पर ज़्यादा बिलीव करता है मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे टाइम उसमें क्वालिटी आ जाती है तो ये मेरे स्टार्ट करने के टू मिनट स्टोरी में रीज़न थे तो अगर आप अपनी लाइफ के दो मिनट स्पेयर करके मुझे रोज़ाना दे सकते हैं तो मेरे लिए बड़े राज की बात होगी तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे ब्लेस्ड अल्लाह हाफिज़ यार